十年前，我们提出让研究碳的科学家们一起来研究碳排放，探究其对环境的影响。我们观测了大气、海洋、森林以及整个社会。这是2015年全球碳预算。